Magandang hapon. Narito ang 24-hour public weather forecast sa inisyo ng pag-asa ngayong October 25, 2021 ngayong 4 p.m. Kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa itong si Tropical Storm Malu habang umiiral pa rin ang ITCC sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at nararanasan pa rin nga ang northeast monsoon na nakakaapekto sa Northern Luzon. And as 3 p.m. nga ngayong araw ay mayroong binabantay na tropical depression at tropical storm ang pag-asa. Itong isang tropical depression nga ay huling namataan sa layong 210 km west ng Kalayaan Island sa Palawan. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 45 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 55 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw patungo ng west-northwestward sa speed na 15 km per hour. Habang itong si Tropical Storm Malu naman ay huling namataan sa layong 1,745 km east ng northern Luzon at mayroon itong taglay na lakas ng hangin na nasa 65 km per hour malapit sa gitna. Ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 80 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw patungo ng north-northwestward sa speed na 25 km per hour. Para naman sa forecast weather conditions, ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Bulacan ay maaaring makaranas ng cloudy skies na may mga scattered na rain showers at thunderstorms. Ito ay dulot pa rin ng ITCC. Habang sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay maaaring makaranas ng cloudy skies na may mga pag-ulan na dulot naman ng northeast monsoon. Sa Ilocos Region naman ay asahan ang partly cloudy to cloudy sky sa may mga isolated na light rain sa dulot pa rin ng northeast monsoon. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaring makaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated na rain showers or thunderstorms. Ito ay dulot pa rin ng localized na thunderstorms at ng ITCC. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions, ang northern Luzon ang wind speed ay moderate to strong, ang direction nito ay northeast to east at ang coastal waters ay moderate to rough na may pag-alo na 1.2 hanggang 4 meters. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang wind speed ay light to moderate, ang wind direction ay northeast to southeast, ang coastal waters ay slight to moderate na may pag-alo na 0.6 hanggang 2.1 meters. Para naman sa Visayas at sa Mindanao, ang wind speed ay light to moderate, ang wind direction ay northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may pag-alo na 0.6 hanggang 2.1 meters. Ang haring araw ay sisikat bukas na umaga sa ganap na 5.49 at ito ay lulubog ngayong hapon sa ganap na 5.31. Asahan ang ating moonrise ngayong gabi sa ganap na 8.54 at ito ay lulubog bukas na umaga sa ganap na 10.18. Para sa pinaka-latest weather update ay huwag kalimutang bisitahin ang official DOST Pag-asa Facebook page.